suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Desert, gurun pasir banyak kita temukan di daerah Timur Tengah. Salah satunya di Israel. Kalau melihat gurun pasir begini, pasti kita mikir, kering sekali ya. Bisa hidup nggak di sana? Gersang, panas, kering, haus. <sighs> Tapi tahu nggak, Israel berhasil menaklukkan gurun ini dengan teknologi di bidang pertanian. Dan luar biasanya, hasil pertanian dari gurun ini jadi tambang emas baru bagi seluruh penduduk Israel. Ini membuktikan kalau sebenarnya semua tempat di muka bumi ini bisa dikelola dengan baik. Ini menjadi satu motivasi bagi Richimboro, staf lapangan tangan pengharapan yang selama bertahun-tahun bertugas membantu masyarakat pedalaman untuk bisa belajar mengolah tanah di daerah-daerah gersang. Sehari-hari, Ricci memimpin pusat pelatihan Live Training Center di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Tahun 2016, Tangan Pengharapan mendirikan pusat pelatihan masyarakat yang disebut Live Training Center terletak di desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Di pusat pelatihan ini, Richie memimpin pelatihan pertanian dengan mendatangkan perwakilan dari tiap-tiap desa atau dusun yang ada di wilayah Pulau Timor NTT. Mulai dari Kabupaten Timor Tengah Selatan hingga ke Kabupaten Timor Tengah Utara. Di pusat pelatihan ini, terdapat kebun wisata di mana seluruh peserta selama satu minggu akan dilatih mulai dari teori hingga praktek dalam mengelola lahan, cara mengelola air untuk irigasi, sampai bagaimana memasarkan hasil tani. Kalau selama ini ada beberapa materi, yaitu secara umum itu ada perairan, ada pertanian, ada peternakan dan ada tambahan lagi itu secara umum tetapi nanti setiap materi kayak pertanian itu akan dijabarkan perairan pun dijabarkan lagi ada beberapa materi yang akan nanti maupun peternakan pun seperti itu jadi intinya setiap materi atau setiap ini proyek yang kita ajarkan ke petani itu yang paling pertama itu kita lihat bahwa proyek itu mudah dikerjakan yang kedua proyek proyek itu mudah didapatkan dan biayanya pun tidak terlalu mahal karena sasaran kita itu petani-petani atau masyarakat yang baru pemula artinya masyarakat yang baru mau mau berusaha jadi kalau teknologi yang kita perkenalkan itu membutuhkan biaya yang besar membutuhkan alat-alat yang canggih itu kan mereka tidak bisa jangkau jadi yang kita mau utamakan itu yang sederhana tetapi bisa bermanfaat gitu Antusiasnya untuk berkecimpung di bidang pemberdayaan masyarakat bukan tanpa alasan. Ada mimpi yang membuat pria kelahiran Pulau Rote ini setiap hari begitu antusias untuk keluar rumah dan mengunjungi daerah-daerah dan rumah-rumah penduduk yang pernah mengikuti training pertanian di Kupang, baik yang rumahnya dekat maupun yang jauh, untuk mendampingi mereka mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di Life Training Center Kupang generasi sekarang itu fokusnya yaitu hanya untuk mencerdaskan anak lewat pendidikan. Dan mereka lupa bahwa di daerah pedalaman Indonesia hampir 100% itu hidupnya dari petani sama peternak. Jadi anak-anak itu kebanyakan dididiknya itu hanya tentang belajar menjadi orang yang pintar. Sedangkan lupa bahwa sebenarnya yang perlu walau pintar perlu perlu mereka kembangkan adalah meneruskan apa yang telah orang tua lakukan sehingga perbaharuilah sehingga dulu kayak sistem pertanian yang sederhana dia menjadi pertanian yang modern pertanian yang dulunya membutuhkan tenaga yang banyak dia berubah jadi pertanian yang menggunakan teknologi yang tidak membutuhkan banyak tenaga tetapi hasilnya sangat maksimal banyak masyarakat yang sudah berhasil dan berubah kehidupannya dengan teknik-teknik pertanian dan peternakan yang dibagikan Richie bersama timnya. Salah satu peserta Live Training Center tahap 5, Domingus Manu, dari desa Nunuk Niti, Kecamatan Faut Kabupaten Timur Tengah Selatan ini, melakukan apa yang sudah dipelajarinya pada Live Training Center tahap 5 yang dilaksanakan bulan April tahun 2017 lalu. Jadi setelah saya mengikuti dia lebih bagus daripada kita tanam jagung kalau di kami punya daerah Pak karena tanam jagung itu setiap tahun itu satu kali tanam nah kalau untuk saya setelah saya ikut ini kan sayur itu dia penghasilan tiap hari Pak jadi kita baru tiga minggu eh tiga bulan lebih oh. itu sayur putih paha ayam itu sekitar sudah 400 ribu lebih Jadi ya, sekarang sementara kita ada tanam tambah sayur kecil untuk tahan ini kalau sudah besar jelas ini ada seribu pohon lebih hama yang tanaman di bawah pohon di sebelah sini di sini juga terkena tapi waktu ikut pelatihan itu dong ada berikan ilmu pestisida organik itu yang daun pepaya daun sirsak itu sementara kita ada bikin kok satu minggu semprot dua kali kita pung luas lokasi ini pak sekitar ya 10 ares saja tiga, tiga bulan berikutnya berarti kita sudah masuk di ini kumbang ini tomat juga lalu cabainya lain juga buah sudah besar ya kemungkinan hmm. dia hasil sedikit-sedikit hmm. juga kami jelas pasti ada dan buat saya punya desa juga hanya satu kali kerja tapi masyarakat mau ikut kerja dan minta saya supaya dia dompung lokasi semua supaya bantu tata baru ini tahun saya kerja di sini don dong heran kan saya tidak biasa tanam sayur saya tiap tahun itu tanam saja kan kita di nunuh niti ini pak air di sebelah menyebelah ini air full semua hanya untuk pengalaman tanam ini belum baru ini tahun saya kerja di sini don dong heran kan saya tidak biasa tanam sayur saya tiap tahun itu tanam saja ya, saya bersyukur karena tangan harap pengharapan ini bantu kami dan langsung di lokasi untuk ini bantu kami untuk perawatan bagaimana cara menanam cara semprot cara artinya cara tata lahan itu bagaimana kami bersyukur pada dalam pengharapan Beberapa petani yang sudah menerapkan hasil pelatihannya juga mengalami perubahan dalam perekonomian keluarga. Esrom Maikase, seorang petani dari desa Tobu, kecamatan Tobu, Timur Tengah Selatan, NTT, menjadi peserta pelatihan batch 10 tahun 2017 di Live Training Center Tangan Pengharapan di Kupang, NTT. Waktu itu tahun 2017 kami ikut pelatihan di Kupang itu. Hmm. Waktu itu kan saya kerja biasa-biasa. Hmm. Tapi ketika yang saya ikut pelatihan di Kupang, pulang datang, mulai tahun 2018 itu saya mulai kerja sedikit no? Hmm. tapi sebentar harus hasil, ada hasil. jadi sebentar itu saya jadi kami satu bukti ada bersama saudaranya dia menanam sayur kol sebanyak 2000 pohon di lahan belakang rumahnya yang diolah persis seperti yang dipelajarinya di Life Training Center hasil panen inilah yang menjadi bukti nyata keberhasilan Esrom di desanya nah dari 2000 pohon kol ini menghasilkan uang uang yang begitu lumayan banyak Waktu itu dapat sekitar 3 sampai 4 juta untuk satu kali panen. Yaitu kan kalau itu tiga bulan lebih panennya. Dari hasil itu ternyata tetangganya atau saudaranya itu ada yang lihat. Hasil demi hasil diperoleh oleh Esrom dan diikuti oleh saudaranya. Dia mulai berinvestasi dengan membeli sapi. Lalu di musim panen berikutnya dia berhasil membeli sepeda motor yang digunakannya untuk mobilitas dan distribusi. Saya merasa bangga Pak, ketika saya ikut pelatihan ini saya tidak mimpi bahwa nanti saya ada beli motor atau mobil besar saya tidak bermimpi tapi ketika saya ikut pelatihan di Yasan ini pulang datang saya langsung kerja dia punya hasil tahap pertama yang saya beli satu tahap kedua saya langsung beli motor 2019 ini saya langsung beli motor dan itu juga itu karena pendampingan dari IASA. Melalui pelatihan pemberdayaan masyarakat di Life Training Center Kupang, Esrom telah membuktikan bahwa di tanah timur yang berbatu sekalipun, tidak ada alasan untuk menyerah. Bahkan bisa menghasilkan hasil alam yang begitu baik dan mengubah hidupnya serta keluarganya. Menyikapi misi Tangan Pengharapan dalam melahirkan seribu pemimpin untuk bangsa Indonesia, maka Tangan Pengharapan akan membangun 10 sekolah berasrama di setiap sekolah berasrama ada 100 anak berprestasi yang diseleksi dari setiap senter tangan pengharapan yang akan dibentuk menjadi pemimpin. Di sekolah berasrama ini, anak-anak juga akan diajarkan bagaimana secara maksimal mampu mengelola dan memanfaatkan lahan serta sumber daya alam untuk menghasilkan pertanian yang maksimal. Bukan hanya sekedar teori saja. Jadi khususnya sekolah berasrama yang di Kupang itu sistem pendidikannya eh, sistemnya pertama kita tahu bahwa menciptakan ini setiap lokasi itu ciptakan 1.100 pemimpin. Nah, itu utama. Tapi di balik itu ada satu pelajaran yang tampak sadar kita berikan ke anak-anak, yaitu dari pertanian, peternakan, sama perikanan. Caranya kita tidak langsung, ayo mari, nanti kalian belajar begini-begini, tidak. Tetapi bagaimana merespon minat dari anak-anak itu sehingga dia langsung tertarik sendiri tanpa kita harus dorong itu buktinya sekarang anak-anak sekarang di Kupang itu dulu waktu mereka datang itu mereka selalu memandang bahwa pertanian itu merupakan suatu profesi yang sangat sangat tidak bagus atau sangat rendah lah tapi dengan adanya mereka mengikuti setiap kegiatan atau sistem metode-metode pertanian kita kembangkan di asrama justru minat mereka itu naik. Dan mereka sekarang kalau duduk cerita telepasi, mereka sudah mulai bermimpi. Bagaimana kalau saat satu saat dia menjadi seorang pemimpin, dia kembali ke daerah, dia pingin membangun daerahnya di bidang pertanian sesuai apa yang telah dia belajar. Dari bumi kita dicipta. Dari bumi juga semua tersedia. Tiada alasan untuk gagal dan ragu. Karena bumi adalah sahabat karibku. Life Training Center, Tanah Penerapan. Terima kasih Anda telah menonton tayangan Jurni Tangan Pengharapan sampai selesai. Setulus hati mengucapkan terima kasih atas dukungan Anda bagi pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam menolong 5.000 anak di seluruh Indonesia dalam pemberian makanan bergizi dan pendidikan cuma-cuma, Anda dapat menyalurkan bantuan Anda di nomor rekening yang tersedia di layar kaca Anda. Mari entaskan kemiskinan di rakyat Indonesia dengan terus menyatakan kasih kita lewat tindakan yang nyata.